Hum. Oi, meu nome é Tetinho. Ah, Tetinho é eu, eu sou Tetão. Tetão, Tetinho, Tetão, Tetinho. Eu sou o Dedão, eu sou o Dedinho, e eu sou o Dedinho eu sou óculos de dedinho. Eu sou chinesinho. Chinesinho. Dedão, dedinho. Dedão, dois. Dedão de óculos. Chinesinho. Chinesinho. Os dedões. Nessa longa estrada da vida, meus dedinhos não conseguem parar. E o um chinesinho na escuridão não consegue alcançar o dedão. Mas você sabe, dedão, você sabe que o chinês não consegue andar e as minhas vistas se escureceram e o Dodão não consegue andar.